射箭，射箭！我晕！呜呜！呜呜！射箭，射箭！哼！僵尸！哎，真牛！这位置好玩的。他对面还去嘞，你觉得我操？我去下野道玩会儿。你牛逼！